Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Primer día de la Semana del Español. Sean todos bienvenidos a nuestro primer día. Lembren, son cinco días en secuencia. vamos a estar juntos, vamos a estar aprendiendo español, vocabulario, dicas, tienen que acompañar. Alguien puede falar, claro, cinco días no es suficiente, mas fin, va a servir y mucho. Tienen que ser fieles, tienen que acompañar. podem convidar os, os seus amigos, seus conhecidos, tá? Vamos ter aulas muito legais, muito bacanas. E outra coisa também interessante que faço convite, tá? Para que seja realmente um desafio. Eu vou falar mais espanhol do que português, tá bom? Eu vou falar devagar, vou falar pausado, tudo bem? Para que todo mundo possa entender, tá bom? Bom, então, vamos lá, falando espanhol? Então, en primer día. yo eh, voy a colocar aquí na losa pizarra, ¿cierto? Eh, el nombre en español es así: primera semana del español ¿Eh? Lembrando que la letra que llámase se ñ, esa es la letra ñ, que equivale a NH do português, certo? primera primeira semana español. ¿Cuál va a ser el tema del primer día De la semana del español? Primer tema Va a ser Un convite, Una invitación Yo te quiero invitar a ti y a todos los que están viendo ahora a viajar. ¿Sí? Vamos a viajar entonces. Oren aquí. Vamos a viajar. ¿Sí? ¿A quién no le gusta viajar? A todos nos gusta mucho viajar. Por isso, tá? Então, vamos começar um pouco mostrando um país que é muito importante para a nossa língua, para todos nós, tá? E que eu já tive a sorte de morar lá, que é Madrid, é, eh, Espanha e em geral, tá? Então, olhem aqui. eh, puedes ver aquí, esta aquí llámase la Puerta de Alcalá. Esto fica en Madrid, que es la capital de España, lógicamente. Y como eh, nos falamos en español, esto aquí es una tarjeta postal. Voy a escribir aquí, tarjeta postal. Tarjeta postal. ¿ah? Representa un lugar típico, lindo, maravilloso Todo mundo tira fotos aquí en la Puerta de Alcalá. Del lado do século XVIII, más o menos, La Puerta de Alcalá, um dos símbolos de la capital española ¿ah? Vamos a continuar viajando, Miren, esto aquí. Miren qué cosa linda, maravillosa. ¿Qué tenemos aquí? Esto ni más ni alguien puede decir, oh, es un palacio, oh, es un museo. No. ¿Saben lo que es? es la oficina de los correos de España. Imaginen, qué cosa linda, maravillosa. En pleno centro de, Madrid, aquí ven la, Gran Vía, aquí está a Fonte las Cibeles. En fin, si alguien ya fue, o teve a sorte, o va a viajar, lembre correos de España, lindo, maravilloso. Y aquí, también, un lugar fantástico, eu recomiendo. Eu moré en Madrid, lembrem, aquí, la plaza central, la plaza mayor. Vayan, caminen, conversen. ¿tá? aquí lleno cheio de personas cheio de turistas, paseando tranquilamente. aquí está cheio de lojas, pueden tomar un café, pueden experimentar la comida comida en fin todo lo que quisieran ahí en la Plaza mayor en Madrid. Aquí ya salimos de la capital y vamos a viajar, ¿dónde? A Barcelona. Más una cosa interesante, eh, ¿cómo que yo viajo? ¿No es verdad? Entonces, viajo en avión, ¿no es verdad? De Madrid a Barcelona, en avión. Puede ser eh, dos horas de viaje más o menos. También hay muy buenos trenes. O sea, yo puedo viajar siempre en tren, ¿ah? que se llama Renfe, que es la red nacional de ferrocarriles de España. Puedo viajar en tren a Barcelona. Yo voy a la estación Atocha, que es la principal en Madrid, y ahí tomo el tren, paso la noche, descanso tranquilamente y al día siguiente estoy en Barcelona, en el mar Mediterráneo, capital de Cataluña. miren qué lindo es Barcelona. Esta foto aquí está, está sacada, sacada en español, del Parque Gaudí. van a ver, o día que fuera en Barcelona, quien ya fue Barcelona es una es ciudad dedicada al artista español Gaudí. Tiene muchas de sus obras y este hay aquí un Parque Gaudí Miren qué cosa linda. ¿ah? El estilo propio del Único, único. No, no van a encontrar ninguna otra ciudad en el mundo con el estilo Gaudí. Y al, fin, y al fondo ahí, el mar Mediterráneo. Porque eso es lo lindo que tiene Barcelona, que, que tiene mar. A diferencia de Madrid, que está en el centro de España. ¿Cierto? Y aquí una de las obras más conocidas de Gaudí, como decía yo aquí, una tarjeta postal de Barcelona, la iglesia de la Sagrada Familia. Inacabada todavía, todavía hay ainda, <laughs> la iglesia de la Sagrada Familia, también. Maravillosa. Bueno, vamos a seguir viajando en España. Ahora tenemos que ir, estamos en el norte, ¿cierto? En Barcelona, en el mar Mediterráneo Ahora vamos a ir al sur, a una región, a una provincia llamada Andalucía, que es una provincia maravillosa, lindísima, con mucha influencia árabe, porque los árabes estuvieron 10 siglos en España, 10 siglos, no es poca cosa, mil años. <laughs> Entonces imagínense, y esto que tenemos aquí, que es la capital de Andalucía, se llama Sevilla. ¿cierto? Y esto que tenemos aquí es la plaza. Miren qué cosa linda. Miren, aquí pueden ver un, canal, un puente, con la bandera de España. Y para los que les gusta el cine, a quien les gustan las películas, los filmes, que vamos a tener un día de filmes, ¿ah? ya voy adiantando, disculpe adiantar más sorpresa, vamos a tener un día filmes y seriados. aquí fue grabada una cena de Star Wars, que eh, Guerra de las Estrellas, ¿cierto? Que en español es eh, La Guerra de las Galaxias, eh, el episodio 2, ¿tá? que es la, venganza de los Sith, no, el ataque de los clones, disculpen. Aquí fue grabado el ataque de, los clones, una escena. En fin, para que, para que vean lo lindo que es Sevilla y, bueno, España. Esta aquí es algo fuera de serie. Así, bacana, legal, maravilhoso. Sabem assim, aquele lugar do mundo que vocês vão, ou aqui no Brasil, seja lá, você fica assim, sem palavras para descrever o maravilhoso que vocês acham lá. Aqui, Este aquí se el Palacio de la Alhambra, en Granada. Granada es una ciudad que fica bien perto, bien cerca, como decimos en español de, sevilla y este palacio ficou do jeito que os árabes deixaram. Tá? quando Granada fue conquistada la meados do século XVI, ficou do jeito que você entra aí você vai estar no Oriente. Parece um palacio das mil e uma noites. Vai parecer assim, que aqui quem viu muito, por exemplo, a novela Essa o va vai ser daquele jeito. El palacio de la Alhambra en em Granada. un um lugar, como decimos en español imperdible. No dejen de conocer. Bueno, eso ya eh, pasamos a otro país antes de pasar a otro país, que era nuestro viaje por España, ¿cierto? Entonces, vamos a ver más eh, objetos que necesitamos para viajar. Bueno, si yo viajo en avión, en tren, ¿eh? también puedo viajar en, autobús, ¿cierto? Si el lugar es, cerca. ¿eh? Básicamente para el turismo viajo en avión, en tren o en autobús, ¿cierto? A quién le gusta más la aventura, eh, bicicleta, moto, en fin. Pero básicamente cuando vamos a pasear en turismo usamos avión, tren, autobús y por supuesto que puedo usar coche, pero también auto. Porque aqui, um pouco em português, lembre que, há, como falamos espanhol em 21 países, há países que falam coche. No caso de, da, da Espanha, por exemplo. No entanto, temos muitos países aqui de, de América que falamos auto. Então, coche, auto, tanto faz. Dá lo mesmo, podemos dizer. Então, lembre no convite inicial, vamos a viajar, não é verdade? Então, o que precisamos para viajar? ¿Qué necesitamos? Depende del país, ¿no es verdad? Entonces, vamos a ver aquí entonces, segunda pregunta. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para viajar? Depende del país. Por ejemplo, si es a Europa, como estábamos viendo, pasaporte. Palabra fácil, profesor. Palabra fácil, pero miren atentamente. Una S, so, un S. ¿por qué? en español no existe doble S. ¿Y cómo vamos a leer? No leemos pasaporte, leemos pasaporte. ¿sí? Então, siempre de eso, Tem muchos alumnos, tem muchas personas que ya me han preguntado, Ah, dificultades en la escrita aqui e ali. Então, Siempre que a escribir con duplo S, está errado, porque no existe. Una S solo Pasaporte. Si for, por ejemplo, aquí en América del Sur, que tenemos sus convenios con Mercosur, Chile, Argentina, eh, Perú, Uruguay, en fin, varios países aquí de América del Sur, vamos a necesitar que alguien puede decir, ah, es que necesitamos el RG o RG. E En fin, RG sería en español. Não. Não, porque RG é só entendido aqui no Brasil. Se você fala com algum amigo seu de, de outro país, de outra região do mundo, fala, ah, não, seu, eu vou levar, eh, eh, ou vou levar meu RG. Fala, o que é isso? O que é isso de RG? Não existe. Então, vamos usar uma palavra que sirve para todos, tá? documento de identidad. ¿Sí? Identidad. y por qué Porque, por ejemplo o RG é aqui no Brasil. Mas, por ejemplo en Argentina ya falam DNI, que... ¿eh? Eh, en fin, en Chile, nosotros decimos RUN, que es Rol Único Nacional. en fin, entonces cada país tiene una forma diferente de referirse a su documento de identidad. entonces tiene que estar al día, ¿ah? menos de 10 años para poder viajar. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, eh, evidentemente, no podemos dejar aquí dinero, ¿eh? dinero, plata. Entonces vamos a ver entonces, el dinero, ¿eh? muy importante, por supuesto, né? na hora de viajar. Então, dinheiro, que né, à vista. Eu vou precisar do quê? Por exemplo, se eu quiser comprar dólares ou alguma moeda para poder viajar a algum país, né, eh, normalmente eu vou receber que Bilhetes ou bilhetes, certo? Essas vão ser as, as notas. E, lógico, se, se tiver também, moedas. Moedas. Outra alternativa é tarjeta de crédito né, la tarjeta de crédito, que é o cartão, lógico, para me permitir viajar, comprar, adquirir, enfim. Todo mundo sabe, sabe disso, certo? E outra coisa interessante que eu estava esquecendo, que é muito importante, é, e que vai criar um falso amigo também ao mesmo tempo. Há alguns países que, por exemplo, Estados Unidos, alguns países de, de Ásia, enfim, alguns países que não é suficiente o passaporte. que vocês vão precisar também de, de otro elemento. es una permissão especial para ingresar a ese país. entonces bueno, ahora es un poco en español. Entonces, ese permiso que yo necesito para entrar a ese país, que en portugués decimos visto, en español se, dice visa. Igual que la tarjeta de crédito, Visa Mastercard. Por eso que digo que es un falso amigo, porque por ejemplo, yo necesito ir a Estados Unidos y tengo que ir al consulado, tengo que hacer toda una inscripción, tengo que pagar una tasa para obtener la visa de turista, o visto. Es muy importante también y yo les quería explicar, por la diferencia que crea un falso amigo. Bueno, también evidentemente, a la hora de viajar voy a necesitar ropa entre otras cosas, ¿eh? ropa, objetos, cámaras fotográficas, mapas, no sé, lo que yo quiera. Pero en fin, ¿cuál es mi punto? ¿Dónde voy a colocar la ropa? En las maletas, ¿cierto? Puede ser en maletas, en bolsas, en bolsos, mochilas, mochilas, que hablamos en portugués, en fin. Y todo ese conjunto se va a llamar el equipaje. El equipaje. Olha qué diferente. A bagagem, portugués, y en español, el equipaje. ¿Cierto? Todo eso va a ser importante. Y por último, es muy importante, ¿eh? es muy importante. Fíjense que aquí mismo, viajando dentro de Brasil y algunos otros países, exigen, además de todo, una vacuna. Una o varias vacunas pero ¿qué son vacunas? Vacunas ni más ni menos que vacina. por ejemplo, yo voy a necesitar vacuna contra la fiebre amarilla o contra, en fin, lo que el país esté pidiendo. Entonces aquí tienen otra palabra nueva, vacuna, ¿sí? A la hora de viajar. Bien, entonces aquí tenemos todos los elementos que yo voy a necesitar a la hora de fazer um viagem. E bom, na verdade que eu falei bastante de viajar, tá? Bom, primeiro dia, enfim, mostrei as fotos da Espanha e me empolguei muito, <laughs> porque na verdade assim, eu amo viajar. Como falamos em espanhol, me encanta viajar, me gusta muito. É uma de minhas paixões, tá? Então, me desculpe também se não falei no início, mas bom, enfim, nunca é tarde. É, meu nome é Juan Carlos, é, sou professor de espanhol, lógico, e moro aqui no Brasil há mais de 14 anos. E, e eu ensino espanhol, mas não é só o espanhol, porque não tem como. Você ensina espanhol, mas também tem que ensinar a cultura. Porque espanhol se fala em 21 países do mundo. Olhem só, eu já conheci, nem todos, mas bastantes e de fato, além de morar no meu Chile, que eu sou chileno, de Valparaíso, o nome da minha cidade, eh, além de, de Chile, eu já morei também, por exemplo, em Espanha, em Madrid. Tá? Eu morei dois anos. Tá? Então aí é, percebi a diferença já dos sotaques, que em espanhol chamamos de acentos. Né? E aqui na América Latina, eu já conheci, evidentemente, Uruguai, Paraguay, Argentina, Perú, Bolívia, enfim. Ah, y también México, que muy lindo, precioso, tá? Entonces, si você también quiser viajar para esos países, você quiser algún intercambio, va a precisar mejorar su vida académica, profesional, indo para esos países, para eso está, aquí está, a Semana do Español, dicas de viaje, tá? Es muy importante, muy importante saber todo eso. tá bom? fin, mas para continuar falando, ahora vamos hacer así un toque de magia, tá? yo voy a pagar a losa. Ok, muy bien, listos, estamos pronto, tá viendo? Yo hice magia, tá Que mágica, ¿cierto? <laughs> en fin, bueno, ya tenemos lista la, pizarra. Porque es, tan importante cuando falamos y de lembrar a origen da, da, nossa língua. Por isso que te falei tanto da Espanha y e viajamos por Espanha, ¿cierto? Porque si tenemos España que ahí evidentemente ven nuestra lengua llamada Español No entanto, también aparece ahí en algunos textos, quien ya estudió, va a aparecer la palabra Castellano Então ahí tem muchos alumnos, personas que me preguntan... ah, professor, a ver, ¿cómo como é eh, ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Español o castellano? Vamos a tener clases de español o de castellano? Bueno, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver. El español, evidentemente, ven da España, Es la língua oficial de España, ¿Cierto? Ahora, España como país antes do século XV não existia. Tá? Então, só no século XVI que a Espanha é unificada. Tá? E dentro das línguas, dialetos que eram falados na Espanha, o castelhano, que pertencia e pertence até, até o dia de hoje, a duas grandes províncias, que é Castilla-León, Castilla-La Mancha. E no meio está Madrid. Eh, era a língua mais falada né, pelos reis, eh, eh, Isabel e Fernando, que foram os reis chamados reis católicos, que eles financiaram a expedição de Colombo para a América, tá? que aí se descobriu um novo continente. Então, como era a língua mais falada, o castelhano ficou, entre aspas, como dentro de todas as línguas ou dialectos, como a língua oficial de esa nueva nación de ese nuevo imperio que era un imperio español que en mil, no ah, de 1492, día 12 de octubre conmemorando el día de la Hispanidad. Todos los países de América, comenzando por españa lógico, celebramos el día de la Hispanidad, el día del Encuentro de dos mundos, la Europa y el continente americano que no era conocido, era absolutamente desconocido en ese entonces. Entonces, ahí está también una invitación para el día 12 de octubre que voy a colocar aquí, que celebramos Día de la Hispanidad, el día de nuestra lengua, de nuestras culturas comunes, del folclore, el día de la Hispanidad. Bueno, más voltando un poco a historia, entonces, cuando llegan los conquistadores aquí al Nuevo Mundo, llegan a América, ellos eles comienzan a hablar, lógico, a lengua, eh, que, mora, que moraba indígenas, los indígenas, enfim, comienzan a escuchar. Entonces, ah, están hablando castellano, castellano. Mas con el paso tiempo, tiempo, esto fue fue se fundiendo, funcionando, Entonces, al final Ficou, quem vem da Espanha, logicamente fala espanhol. Então, resumindo e voltando à primeira pergunta, que vamos estudar? Español. Mas se alguém perguntar, ah, ¿Castellano? También. Porque é a mesma coisa, espanhol ou castellano. ¿sí? Entonces, ¿y de dónde vamos a aprender? Ah, es que eu necesito del español de España. Ah, que yo necesito del español de Argentina. Y bueno, y yo soy chileno. Pero vamos a aprender un español lo más internacional posible, por supuesto. Que les sirva en cualquier lugar del mundo que ustedes vayan. Les sirva para conversar con cualquier nativo de habla española. Eso es importante. Evidentemente, yo soy chileno. Yo hablo español como chileno. Hablo español con acento que es sotaque. Hablo español con acento chileno porque yo soy de Chile. ¿eh? Pero evidentemente aquí en la clase yo hablo pausado, en fin, para que todo el mundo me entienda. ¿ah? Entonces, básicamente, son 21 países. ¿Y, ¿Y, qué nos diferencia? Acento pronunciación. Evidentemente van a haber algunas letras, algunas cosas diferentes, ¿no es cierto? Pero al final la pronunciación de algunas letras va a ser abordado en algún tema más adelante, en algún otro día. Entonces, cómo yo pronuncio una letra, cómo yo pronuncio una palabra, en fin, ya va a ser abordado. Fiquem atentos, hein? que já vai ter nosso dia do abecedário, do alfabeto, com os fonemas, a pronúncia, com tudo isso, tá? Então, vocês podem ver aqui, as minhas costas, temos os países, né? Logicamente, eh, por exemplo, aqui temos, no meio, né? temos Espanha, certo? Que aí vem tudo. Agora, eh, alguns países, por exemplo, logicamente que eu vou começar com o meu, que aí está lá Ahí está mi bandera, que es de Chile. Ahí está la bandera de México, los países más importantes, Argentina, Cuba, eh, Bolivia, Paraguay, en fin, Uruguay, <laughs> eh, bien, conocido aquí en Brasil, eh, Perú, Panamá, en fin, tá? Son 21 países que hablamos español, tá? Entonces, ese que yo convite, a Semana do Español. Participen, se empolguen, conviden, inviten a todo el mundo a participar. Vamos a estar inmersos en un mundo la cultura española. Entonces, é eso. Hasta a próxima. chao.